Bonjour à nouveau Eh bien, nous commençons la troisième leçon, mais avez-vous bien travaillé auparavant la leçon 1 et la leçon 2 Nous allons voir en faisant des révisions. Wa O A I Ouin O, ouin, U, E, wa, E, I, O, I, Wa. Eh. Si vous avez hésité, je vous conseille de revoir la leçon 2. Et nous passons à la troisième leçon. Voilà les trois nouveaux sons. Ou E N Nous commençons la lecture avec les gestes. and u and e e u and e and u and E, N u, E, u, E, N N N E, Nous commençons les gammes et nous les lisons. I ou U A A E E. E. O. U. I. E. 으, 으, E, E, E. E, E. Wa. E. O. E. Wa. Wa. E. Ou. E. Et. Wa. Eh. Eh. Ouin. where e n e one e n e one e n wa wan u o e n Wang, e Wa. Un. Wa. Ou. O. E. O. Un. Et maintenant, nous allons lire quelques mots sans geste O, I, A, U, O, A, ou, oui, oui. Et les derniers mots. O, vous voyez, la dernière lettre ne s'entend pas. Elle est écrite, on ne s'en occupe pas. O, pareil, la dernière lettre, on ne l'entend pas. E, même chose. En haut, là, c'est la première lettre qu'on n'entend pas et la dernière.